saluton kai bonvenon al nia lasta Zamenhof medito de citiu labora parto de la semaino char hodio esas vendredo mi uh, volas to mi esas en mia laborchambro nun kai mi decidis legi kun vi mal multe conatam parton de tre conata letero, tio esas, la letero al borovco pri la origino de la lingvo esperanto, kiu estis origine, sa temas pri vere longa letero, origine gi esi scribita en, eh, verkita en la russa, kai poste et ne eh, esperantigita de Zamenhof mem sed de iu vogo kai mi estas je pagio 421 kai uh, temas pri la origino de la lingvo scribas Zamenhof la sequan en la iaro 1878 Al mi shainis che estas alla linguo suffice havi grammaticon kai vortaron. La mult pesetzon kai mal graziezon della linguo mi al scribadis nur al tio che mi ancora ne suffice bone gin possedas. La practico do ci ampli kai pli convincadis mi. Che la linguo besonas ancora ian necapteblan ion, la ligantan elementum, donantan al lingvo vivon, cae definitan tute formitan spiriton. La nesciado de la spirito de la lingvo estas la causo, cial caicae esperantistoi, tre mal multe eleginta en la lingua esperanto scribas sen erare, sed en multe pesa malagrabla stilo. Dume, la esperantisto e plisperta escribas en la stilo bona cae tute egala, al quiu ae nazio ili appartenas. La spirito della lingua, sen dube cun la tempo multe, quancam iom post iom, cae ne rimarchite, shangigios. Sed, se la unuae esperantistoi homoi de diversae nazioi ne rencontus en la lingua tuta definitan fundamentan spiriton, ciu commensus tiri en sian flancon, cae la lingua restus eterne, au almeno dum tre longa tempo, malgrazia cae sen viva collecto da vortoi. Do, citiu el tiro estas tre interessa al mi, char ecce la linguaggio por clarigi la feron eh, estas uh, tutte mal moderna tre romantichisma paroli pri linguo spirito uh, estas tre facte germanezza maniero paroli pri linguo la punto estas che nenur nur gravas respecti la grammaticon kai eviti eraruin. Sed ancao gravas al propligi ne facte gravas ne al propligi gravas al preni al si bonan stilon el la bona exemploi ca la bona exemploi la bona exemploi venas de la literaturo en la senso de beletro. Ca ja, mi pensas che a parte la lasta generazio de esperantisto i cui venas recte e la reto alla linvo, ofte taxas tro mal alte la valoron de la legado de originala kai tradukita literaturo modele verkita en esperanto Kion vi pensas pri tio? Ĉu vi eblas obteni bonan stilon sen legi bonan esperanton ni kun meditu pri tio char en alie lingvo e la fero malsimilas ciar estas la modelo de la tiel nomata de nasculoi kai du dum en esperanto tio compreneble ne valoras do la modelo de la lingvo nesta sen individuo e aparte almeno origine, sed origine gi trovigas en uh, la scriba verca lingua. Facte tio ancau um, similas alla caso de aliei lingvoi historie mal multe parolata e che la itala uh, gis la la dua mon milito primarli bone do danco con provi attento kai mi bon desira salvi felician semen finon uh, ah, kai mi volas tanki la novan subtenanton Iastio, koran por esti kun ni nun uh, estas uh, bele retrovi vin kai mm, ja gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine